Qual è la strategia del diavolo para este tiempo? Hola a todos, io sono l'Apostolo Vincenzo Petrarca, il fondatore del Ministero Apostolico Profetico Luce delle Nazioni, un ministero che desde más de 20 anni trabaja in Italia, Spagna e Sud America para que cada creyente pueda entrar en su ministerio y desarrollar de la forma correcta sus dones espirituales. ¿Cuál es la estrategia que el diablo tiene para este tiempo? Bueno, eh, esta mañana estaba leyendo la palabra en Éxodo, capítulo 1, versículo 11, donde dice que entonces pusieron sobre ellos comisario de tributos para que los oprimieran con su cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de Almarecén, Pitón y Rames. Aquí habla de los faraones. El faraón oprimió los hijos de Israel. ¿Por qué? Para que ellos no siguieran haciendo su propia obra o la obra de Dios, sino que empezaron a construir ciudad a los faraones. Y esto aquí Dios me ha hablado, dice, esto es lo que el diablo está intentando de hacer en este tiempo, oprimiendo el pueblo de Dios para que el pueblo deja de hacer la obra de Dios y se pone a hacer la obra del diablo. Por eso pasa que si tú llegas en tu casa y hay opresión con tu esposa, allí hay pelea y está haciendo la obra del diablo, y no la tuya. Esto pasa en tu trabajo, donde puede ser que estás bajo opresión y esto hace que tú te, vuelvas en contra de tu dueño de trabajo y al final eh, te despiden del trabajo. Y esto pasa en la iglesia. Muchos están bajo presión en las iglesias y al final se salen de la iglesia y se van y terminan así su vida espiritual y también la enfermedad. La enfermedad es una opresión. Entonces muchos están bajo de la opresión del diablo por la enfermedad y a través de la enfermedad eh, no pueden servir a Dios. Entonces el tiempo que nos vamos a liberar de toda forma de opresión de toda forma de manipulación del diablo, para que empezamos a hacer la obra de Dios y terminamos de hacer la obra del diablo. Tenemos que terminar de construir casas al diablo y empezar a construir casas a Dios. Con esto, con esto quiero saludarte eh, que tú puedas compartir este vídeo con las personas que quieres y eh, añadirte a nuestra página Facebook o YouTube. Espero que este vídeo te haya edificado y que pueda empezar pronto a terminar con toda forma de opresión y de manipulación. También religiosa. <laughs> Un abrazo y hasta pronto.